है थोड़ी सी छोटी सी कहावत है और एक काइंड ऑफ जोक समझिए असल में uh, कौन कहता है कि रिटायर्ड होने वाले शरारती नहीं होते no like I <laughs> cannot call myself a retired person because an artist cannot can never retire. We are not uh, nine to five people. We are not neither hired, not fired, but jobless. <laughs> Once um, we got in the spurts of time to get uh, uh, gigs, we call it gigs. You go around the city or maybe uh, the other city, maybe outside the country, wherever the show is being held and being demanded. Similarly कहते हैं कि कौन कहता है कि रिटायर्ड होने वाले शरारती नहीं शरारती नहीं होते वो बिल्कुल होते हैं रिटायर्ड दोस्तों के एक व्हाट्सएप ग्रुप ने दोपहर तो के खाने पर मिलने का फैसला किया उनमें से तमाम पंद्रह दोस्त मिले और उन्होंने अच्छा खाना खाया मशरूबात किए और मीठा भी खाया और बिल लाया उनमें सभी पंद्रह दोस्त अदायगी के लिए काउंटर पर पहुंचे और एक ऐसा मंजर था जिसमें सब दोस्त बिल देने के लिए लड़ रहे थे होटल के मैनेजर ने यह देखा और बिल अदा करने के लिए हर एक की मोहब्बत और नेक नियति को सराहा आखिरकार उन पंद्रह दोस्तों में से एक दिखा अरे बिल तो अदा करना है और कोई इसे अदा करना हर कोई इसको अदा करना चाहता है और कोई नहीं चाहता कि दूसरा अदा कर दे इसलिए हम एक रेस का एहतमाम करेंगे सबको होटल के हाथ एक चक्कर लगाना चाहिए और जो भी पहले आए वो काउंटर पे बिल अदा करें ठीक है हाँ वेरी गुड इतने महसिब और फयाज दोस्तों के ग्रुप की बिल अदा करने की ख्वाहिश को देखकर मैनेजर बहुत हैरान रहे मैनेजर ने कहा कि वो सीटी बजा सकता है और सीटी बजाएगा और सभी होटल के गिर्द भाग सकते हैं और जो पहले आएगा वो बिल अदा करेगा सिंपल <laughs> और आज तीसरा दिन है और अभी तक काउंटर पर कोई नहीं पहुंचा <laughs> ये कहते मुकाफात अमल भी कहते हैं इसको उर्दू में ये तो आपका अमल था ना आपके अपने अजीब और गरीब किस्म टाइप किया आपने बनाया 50 मिनट होने का छोड़ो बिल्कुल पचास मिनट तो जस्ट कर दे बिकॉज वो तो एक दिखावा का खेल था मैं मैं दूंगा तुम नहीं दूंगा तो मैं मैं दूंगा तो वो मैं दूंगा तुम दोगे चक्कर में असल में बिल नहीं देना चाहता और ये बेस्ट चांस उनको मिला कि just took it off this I just beat it and this is हो गया है प्यार एहसन परवेज एंड एलिजाबेथ अली